गुड मॉर्निंग गाइस पता नहीं मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही होंगी क्योंकि आज मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ और गुड मॉर्निंग और ये देखिए मौसम कितना बढ़िया हुआ है ये देखिए मौसम कितना मज़ेदार हुआ है और बस अभी आज जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर दिए बहुत सुबह सुबह सात सात साढ़े सात हो रहा होगा आज सुबह सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मम्मी पापा घर में है घर में हैं तो उनसे मिलवा देते हैं मम्मी पापा से गुड मॉर्निंग बुलवा देते हैं चलते हैं मम्मी पापा के पास गुड मॉर्निंग बुला देते हैं कुछ काम चल रहा है गुड मॉर्निंग मम्मी गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग तो सब लोग गुड मॉर्निंग बोल चुके हैं अब देखते हैं दिन भर क्या क्या करेंगे फिलहाल मौसम बहुत अच्छा हुआ है कल से यहाँ बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लगा पूरे मतलब बारिश के मौसम में बारिश बहुत कम हुई तो जब लास्ट अब हो गया तो बारिश हो रही है तो तब भी अच्छा ही है थोड़ा बहुत हो जाए मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था तो सुहाना मौसम आप लोग को भी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो <laughs> ये देखिए गाइस निमित को अभी उठे हैं कितने बजे भाभी दस बजे के करीब उठे हैं ये ये लड़का दस बजे उठा है आठ बजे उठा आठ कहाँ बजे तक और ये देखिए गाइस निमित को कितने अच्छे से भाभी ब्रश करा रहे थे और ये मुझे बहुत अच्छा सीन लगा तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया रेस का प्रैक्टिस कर रही हो क्या वो जो बोरा वाला करते हैं नहीं चाचा हाँ। ये ये तुम्हारा बात क्या कचार दे <laughs> शैतानी की है ये लड़के सुबह सुबह शैतानी की है किस में गुम हो भाई किस सोच में ओ बच्चे गुड मॉर्निंग तो बोल दो इधर गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग ये साड़ी पहन रही है अलग बात है इसको साड़ी नहीं मिला लेकिन इसके अंदर टैलेंट है गाइज इसको जो कपड़ा मिलेगा उसका वो साड़ी बना के पहन सकती है गुड मॉर्निंग तो बोल दो देखो तो सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग बोल दो गुड मॉर्निंग तो बोलो तो गाइज मैं और भैया जा रहे हैं कुछ सामान लेने मार्केट ये देखिए भैया तो गाना नहीं बजे हाँ गाना तो अभी थोड़ा नाइन बजे पता नहीं कहीं तो फिर चलते हैं आप सीधे दुकान में आपसे फाइनली ये सब मैंने शॉपिंग किया है तीज पूजा के लिए और भाभी आप मेरा तार क्यों खींच रही हैं ये फाइनली शॉपिंग किया है तो तीज पूजा के लिए और मम्मी का मतलब कपड़ा ये ब्लाउज सिलवाने भी दी थी तो मम्मी का ब्लाउज भी सिल के आ गया है और ये मैंने क्यूट सा अपने लिए क्लचर लिया है तो बस इतना ही किए हैं और अब जाते हैं आराम बोलो बोल एनिमो गाइस ये मेहंदी मैंने लगा लिया है और ये मेरा हाथ भी दर्द हो चुका है देखिए पूरा हाथ हालत ख़राब ये देखिए कैसे हंस रही हैं ऐसे भाभी थोड़ा पोज दीजिएगा आशीर्वाद देने वाला गाइस आज मेरी बड़ी मम्मी रिकॉर्ड कर रही हैं और ये देखिए मेहंदी प्रोग्राम चल रहे हैं मैं हूँ और ये मेरी भाभी हैं और ये हमारी पारी हो रही है पता नहीं मैं आ रही हूँ कि नहीं और नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए मम्मी बुआ को लगा रही हैं और ये अभी बड़ी मम्मी को लगेगा ये बड़ी मम्मी आज रिकॉर्डिंग कर रही थी ने सब कैप्चर किया होगा अब पर कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है because this is it this is the end of it आपकी स्क्रीन पर तो हमको ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों गिराया गया है फाइनली तीज अच्छा। की तैयारी मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से हो रही है सब अपने अपने हाथ में मेहंदी लगा के तैयार हैं तो इस तरीके से मेरे यहाँ तीज की तैयारी हो रही है और सामान आज लेने गए थे आपने देखा तो यही इसी तरीके से हो रही है और तीज के दिन बहुत बुरे तरीके से मतलब बहुत बेकार फील करके मुझे ये कहना पड़ रहा है कि खाना मुझे मेरे हाथ का खाना पड़ेगा और बाकियों को भी मेरे ही हाथ का खाना पड़ेगा तो ये देखिए भाभी बुआ के हाथ की मेहंदी मम्मा ने लगाया और बस तो ऐसे ही चल रहा है आप ज़रूर बताइए आपके यहाँ तीज की तैयारी कैसे चल रही है और अब मेरा हाथ पूरा नम पड़ गया उंगली पूरी जाम हो गई है दर्द हो रहा है आदत नहीं है ना तो बस अभी इतने ही इशू ये कैसे बैठे हुए अभी मैं इनसे बात करूँगी जा क्यों नहीं रहे हो अच्छा चला गया बात करने का मूड नहीं था क्या मॉर्निंग गाइज और कल मैं ब्लॉग एंड करने के हालत में नहीं थी बहुत ज़्यादा सर्दी था तीन बज के बीस मिनट तक तत्पश्चात तृतीया नक्षत्र फागुन रात के ग्यारह बज के चार मिनट पर तीस अगस्त नक्षत्र हंसदेव उठती समस्त रात्रि एक बढ़कर तत् राहु खाली तो गाइस कल मैं ब्लॉग एंड करने के हालत में थी नहीं और पापा अभी ये जो बता रहे थे वो था कि कल गणेश चतुर्थी वाला जो चतुर्थी है वो कब से चढ़ेगा तो ये सब तो अलग की बात हो गई हम्म बट कल मैं ब्लॉग एंड करने के हालत में नहीं थी और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है सर्दी जुकाम बुखार तो आज मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ और फिर आज नया ब्लॉग स्टार्ट भी होगा तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मतलब कल के लिए सिर्फ इतना ही फिर आज नए ब्लॉग में मिलते हैं फिर एक नई मस्ती करते हैं आज बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है ज़रूर देखेगा और thank you so much for watching bye bye